Woo! Okay. <laughs> Садись, давай. кусочек. Нет, это моя. Ну, хоть кусочек. Ну, пожалуйста. Хм, я знаю, что делать. Okay, hijau. Huh? 嗯。 Вот, держите. Спасибо. Вот это вот было, вообще. Карандашик ему. Aha! Uh-huh. Одна минута бесплатно. Две минуты за денежку. ok? плавать будешь? Не, не хочу. Одну минутку попрыгаю, можно? Где ты его суши видел? Заходите, заходите, пожалуйста. Буль, все, время вышло. Доплачивать будем? Нет. тебе, возьми. Спасибо. А вот, новый батут, пожалуйста.